А, Андрей из Хабаровска э, делал операцию СМАЛ. Вот. Э, ну, было несколько вопросов, которые волновали до операции. Первый, наверное, сколько дней, потому что лететь назад, плюс прилет, э, влияет ли это на саму операцию. Вот. Как выяснилось, все это быстро, за 2-3 дня можно сделать, не ожидая тут долго. Вот. Каких-то страхов у меня не было, задавал вопрос, когда можно начать работать. А, ну, получилось так, что в день прилета, после 8 часов перелета, сразу операция. А, обещали а, много слез. Получилось, что слез совсем нет. Видеть начал сразу, без очков. Ну и на следующий день уже видел экран компьютера. Работать пока, конечно, не начал, но 2-3 дня, в общем-то, как будто операции не было. Сама операция прошла быстро, уже, собственно, исполнить особо нечего. Боли не было, закапали, посмотрел на лампочку, собственно, глазка